recimo jedan od najčešćih strahova, navodnike, je, nećete vjerovati, strah od javnog nastupa. To je ono broj jedan. To je kod mnogih ljudi jače nego strah od smrti. E, to zapravo nije strah, to je sram. To je zapravo tvoja ideja da ćete drugi osuđivati. I frkate da ne kažeš nešto krivo, da ne ispadneš budala šta god, u svojoj vlastitoj glavi. I onda te to blokira da se opustiš i da ispričaš to što već treba. Rješenje je jako jednostavno. Dakle, pitanje je zapravo koje ja imam uvjerenje koje čini to da kad pomislim, dosta je da pomislim na to da stojim pred 150 ljudi, sve se u meni začvora. A to je ideja da drugi misle o tebi naravno nije točno, <laughs> niko ne misli na vas. <laughs> Svi misle samo na sebe. E. <laughs> Prema tome, gledajte, ako ja sad tu napravim neku glupost, vi ćete se nasmijat, ja ću to izrezati sa snimke. I sve okej. A, s druge strane, možda će neko otići sa predavanje, ono, majko moja, koja hrpa gluposti, a, na što su mene nagovorili, je. Ja sam s time okej. Šta da, ne, ne mora svima pasati.